decidí ver a Bolsinha querer querendo no da balusa. Eu me aposto de sair de posto, todos para que tu curato ando sinha. Seguro, seguro. Mas eu olhei da minha mão, não tem ventlagem, não tem coisa, não tem de classe, não tá bom, tá bem. Era, Não nada minha tropa aqui. Vou falar, meu amigo. Odido, odido, suave, odido, odido. Vem é para nós e para nós, beleza, na rua. Ah, não dá nada, Lumão. Dá nada. Como nunca mesmo dá nada, Lumão. Amanhã antes que nossa casa sua. Eu vou ter que fazer a jockey sua, não tá com Ai, não. A tá sério, você fazer tá a jockey, eu vou. Nós irmãs somos grandes sérios, senhor. Ai, não, Dulce. Ei, o casamento tá consagrado, com o Então né? Como não vai negar essa jockey, homem? Casamento tá consagrado, com o bendicionar. Né? Agora, com o sagrado, com o bendicionar, né? dá uma dada de maleta. Uma boqueta. banto mashoro de bramene mucha kensa kinana mita pape kuba bonta astro ta ki falta bonto wasi driba problema botano ata rabia bota aina no bosante kusinha ya, pordona pordona mesu liye ya, porque pa dios pordonabo Claro que lo me perdona Laika, pero mi enemigo não se nombar jamás se lo me olvida. Tu está aqui tá cansando net Abu, Net Abu, só turmi do lo mi pena na net Abu, Net ami, ami. timito Bakay pasung ko maalertabos piartabo foi gelaika. Antes sa iso to nada. Papai conte logo ko ama contado. Quando vez um drama e kasi mena que não, Amiga ba tayo may? Come now laika. Amiga ba tayo may? Come now laika. <laughs> Neka wa, basi yes speakers, okay? Stop de cada wak me bida. Bom? Wa amira to kamanda ba kibotin ko asi ekos nine. Bunan, iko sere bota kan sanu mi È É sério. Vou pedir ele bota do nano mi. Bom que eu bota pode nano se afna. Leika bota aqui que aqui? Sim. Ela machuca laica. मैले त घिउको तपाईँको मेरो गालामा छिका पृथ्वी पर्दमा हो आ हो से ए पृथ्वी पर्दमा सिधै E che पर्दन देका dreccia अहा Deca! Eh? E che देका एके dreccia sì o no Mi nota ma molto, ma mira che no dreccia? ok e stai mi spiegando for di menuta di Dios un maschio pedi perdona rudia e non no dreccia. aver fa poco po porto <laughs> Milioni di messaggi! Ci vado a chiedere tu! E io mi sa che che bota che non grande che tiene la camina nata bontà, Lucia! Ma sa chi bota? Caduci, pushi bota, sì bota! Se no, c'è rombar, putin to stress muè, un tu mi ma ne va la casa. Allora, mi sa che laica. E non nang nabay nung kamanera e kabata kesi. Yung manera abot a pensaba so ami tiene otro carácter, con otro personalidad, cual que gente, no por mani kamanera ang keno. Mm, tende kenta papia. Ya. <laughs> Imere kimucha. Babu siku moja wangu ni batanya habombu lao na banya bokoro pakuni. and the like. Ano man sige sige ko ba ok okay? Kasi mari para ano ko mente ta sinasara, te como ba pia não tem ari ba je mama. Pabo mi rei, ko asa sei bo a obi bo. Pero mi pia na, mi ta habri a bakeng ami você gana. Bo comprende? Iwak, mi yon kos ko ba me bebes ka direito a boru mamaira. Entende? Você tá legal. Hope foi ordo. Tende, esaita miru ma oke, laga miru ma ngafo, paso ta kumi botine, atau atende ah, kumi paso mi porco, masih mi porco bo, namu ceng sawo, oke? Paso abo siti koi bisa di turende, abo tinde wadi tu bida di turende, awel amita wa poru ma mare, batene, so esu reputasion ta hopi fe ordu mucha. Ando sa kuno sa yaman amiga papai Papaya ko takuri aw Eu kolo. Sino? Abele sa ita miro man. Amita ami, amita otro. Ando tende bota pa de reputação, no reputação tampouco da baixa limpo. Isso se nos quita é show para trás, like tá bom? Yeah, um, ehm, me te quero me te quero surpreender me frei com passagem para Orlando outra semana já mais de que assim aí pero me que bula um dia promessa vou te quero vou para comprar passagem para mim me tudo na vez hein não é feita de mês daqui para querer da a mim tem que me pagar para boa surpresa andou tá conhecida também Demi, se bem eu me parar aqui na Ana, eu tenho um trabalho que me chime parar aqui na tua passagem. Vamos, mané, Pero dikontak ame ba min piti pasi me favore de bi vou a bota traki nana ngeta mas fácil como mo nemi pero un cosi me que bolo ku american fly oh sim que menita ballo também tu menos preço de companhia tinha não não não não fui fui tranquilo tranquilo nenhuma hora sumi pensa se pero a mi que mendi me que para mi plan cai na assim you know pa mi que me que compra me ticket ando bem passa mi vacância que bom Ei, velho, que você tá roupa desse pote de aqui. Você vira mais popular que feito de Bob Marley com Michael Jackson. mano. Um, mineiro, lá não suante como se choque de aqui, não? Ô, Kiko, vou te dar esse off, não. É coisa difícil, você? A minha pensa, é roupa difícil. Então você para colmo, ele é pediu para me ajudar com algo net e dia aí. Não, não, não, não, não prometo apontar-me daqui com ele também. Pero ya, como que tá a mim tá sofrendo, vou pro birê, birê, pra dar a mim. Alguma né? O que que eu vou te dar sim ou não? Mas mas sabe que coisa da roupa difícil. Ok, bom. lá Daga me pac, vou comer assim aqui, para vou compreender. No! Mi! No! Por! Seno, seno, assim não lo digo queda. Como onde? Brua sem destino. Como Sinta luna, sinta mar. Ei, você manhã começar a jogar essa tarde ficar de quatro. amanhã à noite vou longe do pelo remetar. Colher uma coisa, vou queda. Queda lastra, vou se mas sou o que é quando a guida passa, Deus me, me coração mole. me, me dá um gai nobre. Me coração da minha esposa com senhorita Laura em América. Deixa que passa um desgraciado. Ei, mereguia, chega, vale, vale. Yoruba tá chiqui, mundo tá rondô. Bom, que tem problema? Com vergonha, Hã? Pensei uma bisa boa amiga também. Se que botar para cospa like a luma. Eu não gosto muito de saber que ali. Mas eu sabe um dia acaba. Tu louco que botar engane sa, a puntra, porque sai raia contesta, tá seca mim para ganhar truco, ok? <laughs> Pero nenhum que botou do nome, é? Mas me não tem razão de do nabo ali. Ali compreende? A minha Cuba tá claro que outro O tempo a passa. Você me dá um trabalho que malu masi. Ah, onde é uma falha, Cuba tá tomando tal decisão sem explicar me nada e sem nenhum motivo. A ah, Wakebe sabe que não tem nenhum motivo. Olha, ah, dinami um, um dentro de não é como cometer. <laughs> ok. Cinco. Cinco anos, cinco outro ali. Agora tem maldito cinco anos aqui, não vou pensar que não se logra. Hum? Net, net, nada. Ali o água, sério, me tava cubo. Nunca tive vida barinha com a casa do Samidushi, banco. Aí nós temos banco, nós abrimos um buque banco para nós começar a separar. Hum? Nunca vai ir a casa do Sami e eh, mami dar um dress rosto, eh. mas que tá um japão numa. Nossa hmm? agora tem alta cine aqui, uma casa grande, bonita, modelo na net. La gami Legami bibumi di fantasia. La gami che reconos lo viva dia los grande. Nada ali. Sempre demo conversacional, tasali, dress, corre, bebe, drag race. Hum? Mm? Nunca demo conversação, mas mira o futuro para o Bonita! Very expendable, nice! Ah, oh, ah o abu. i dia babi sami bang misa bang resa wa dia ba kue sinta balcão contami com abo lolanta e cria boiuna compara com tur e outro mucha nango que coisas mal cria as coisas sem vergonha dentro ah que dia tem cinco aí aina ei que dia ba cuxina para me seguir acostumar pelo menos me posso sentir que vou representar minha mama em da cozinha. Ah? Pero não, não. Tudo pouco constante tá para pega o web, a ah, web quita amanhã. Bahia na sanca, chucofer. Ah? Turpo conversa conversação na tá tabata acaba de operação, cambiando vontade de Deus por de curva. Bota claro? Hum? Bota claro? Aplauso pago Marico! Su erro é Pablo, puta! Essa fiz, não? Ah? Balagami para beber com ko kumuhin? ao como está sentindo? Ah? Ei! Quem te pôr é Brommer, quem está sentindo para trás? ah? Menewa! Hora de vai fiesta! Quem te busy jockey, quem está busy dentro? Pode enganar essa? Hum? Pode enganar essa? Pasal mami nak pati que ah, ¿Mm? ah? te... Ah, ah, gana de sana. ok. Akibat yung kwasi? Pinjoinos. Huwag ko brande, ang tagay orang at abira sa gang, Bang Party. Ano ba sa kika ito mas great? Kaya ori botas siya, mira, anto sacos ng pabohasi ko nunca ba si kumi. É muito mais do banda yun. Ô, Tá de muito ei, e mãe tá abo, o amigo tá pra tá suficiente é um pavo. Não, deixa. Não. É a única coisa que louco. É receita que a bota hein? dá para falta ingrediente. Aí muito bom. Ok? Então você aqui que é ingrediente tá? Peraí. Huevo. Ei, não pode ver. Mama, tá aqui com problema, vamos ter dança. Ai, não, doce. Ei, você quer é dar com ah. Ei, você não vai se machucar, não. Você não vai se nós não. Vai ser inútil. You'll be in the Shinawa Amém! Palhaço não. Aue, você usa moneda de placa. Dia lei de natureza paga, você bebe e dá com placa de papel. Ei, me ama cinta assim, mira. Você sabe como? Digo. sou tipo de moeda, maneira aba aqui, para ganhar. Eu sou um ah, a tua compra se é sou não nou pou nada. Ei, brody, quem abisa buku o nou pou mulher da nada sua? Ei, mwenye mabisa wakwa dele, bay misa, bay resa. Koso Dios, sin vos nan, ta tá Dios. Vos nan sin Deus, não tá nada. Ah, tá certo. Tá Kuntamai senhor lá. Kuntamai amigo. Kuntamai. Bom, bom, bom, bom, bom. Como falamos na sua? Vai bom, vai bom. Você casa? casado? Seguro. Você está casado, bom, Meu amigo. E, e. Como lá, como lá, como lá. Um pouquinho para você na sua? Sim, não sei que te coisa foi mais hora, não. Great, great, great, great, great. Como assim? Ito pa yung eh, work yung waro. Tumiri sigo nang kumikos na. Mm-hmm. Bayi atende ko siya pamiri. Ito é eh, Potekiri, te orte mi flusua. que wanda. Wanda, kimin bota ko etul bole si bunang bai ko botlo pu, vai botar zut não. Si. Zut nang. Bota zut para não pagar o bu não só. swa. Sunan. Eko se swa. que meu wọ́n mọ́ bíẹ́wó tá te fruit pieces. tata bíẹ́ tá, é tata bíẹ́ bleu A thirteen fruit kọ́ ta kú yà. Sim, sim. Então que dia você andava aí, Lubabe? Eu pensava cortar outro manhã. Outro manhã? Outro manhã. Não, Duchi. Outro manhã, não. Y cueste a quien le cueste, pese a quien le pese. A mí si tengo para pero a mí tengo entrar Sí. ¿no? Nando, sorry, regle para mi pai. No, a mí, a mí, a mí, sí, tengo pai, pai, no. Sí, sí, A me sabe me me you, you, tem na nuk ta wali kuna ne Trabalhar é como? Não, não, esse mapinho, mapinho não puta, eu me digo aí, me gosta ainda. Esse yellow? Sim, sim, botar como... Um passagem para Boneiro? Sim, me tá cheque para a Bomessora. Um momento. para Boneiro. Ini com kumpulan passagem para Boneiro ainda. Aham. Sim, sim, sim. Está a Amsali 475 flori. 475 flori para passar de babonendo. La Guiné está open sim, só. Por lá de nascer, olha, por ter de na telefone que salanda. Por que salanda. Você também passa open dia aqui, Bonas. Por que, por que. Não, não, não. Quanto dia que você está? Sim, sim. Não, não, não. Está com um para um de 365 dias. da um show na telefone? Sim. E tá que passagem, botar a gente no hotel, auto, tudo coisa. Você não tá pra bobula baixo, é com o quando vou passar pelo Ai, tu de tá Aqui, como tenho que preocupar quando sempre passagem larga? Cruzou-nos passaste, nós pagando ida e volta, Sim, sim, ah? bom, já. Nós não te preocupar com nada. Eu posso custar mil florimes com nada. Sim, sim, sim. Ah, esse é só tá falta, ó. Para não pensar me pensar nós, não, nós temos que pagar de volta, para sua tarifa subir. Tá? Não, não problema. Então? Não, problema. Não, pelo isso, eu não tá, tá louco, só 475 cabeça tá bom, Ei, ei, menino, você é coisa que eu tá rachando, outra coisa se respeita, tá, você? Ele como papo com ele, ele atendeu, vou atender. Ele atendeu, tá? Instigar para instigar ele não não combater é com seca nós. Não há se conai batendo bot pode família da traquinando né? tá com não botar unga. Bita unga com pandiende. Botanya com bita unga com pandiende. A moça unga três dias com bolo só. wye? l similar Quebra-cos aqui não. Esta sim é coisa ah, sucursal de Cielo, Lönderland. Porque esta sim é, não? Para polícia vem e ele para riba. Essa bombom com ele para riba, essa come, banha, drubi, lata, então nós temos que pagar para lá, sim, mano. Tá vendo? Ende, Dushi. não se para quero que nós aqui, para vai Haiti. Vai eh? bater toda a કેટલા પોતા કે રે બાય Rigi, tenna ora. Porque um conosco imenso para trazer algo de para um passe de manja para o Acar não promete. teste. Tu se boa, Ok. Um, like a Bangari ba kumibi? Bo, bo. Ang si Turbias na live kating hora piping, kira ami ka break. Ngayon ka deka, mapi mo Se é de homework off então se não vai lá sa claro que sim. Pero mim pa suporta ko, ikemis naman din yun na sino. Ito ay oras mo, nota gusta, putin ko bay! Ok? Vai cá. siga me. É que não é que tá querendo, ah? Comigo, pai lá de lugar que eu fico. Eh paso minami, das no lo minamuri ni di hambat, ni di set, que cansa sa para bilang to. ay, ay, boto ko bala mo sa? Awa ka labay pata ya papatay su loma? Na, mi da papita trai su loma, paso mi sa ko ma debi seden su cara. hey, ma nebo di ba ia mame forwardami bota satami. Vai out! Ye flow, ye ya flow. Vai la o sea qui est está non, et moi, mais con, si Marca mi palabra, Marca mi palabra la de elefante Mientras tanto, no mandatario no te aquí está Mañana está pensando aquí 90% para Saco, 10 para Pueblo. No está queda físicamente, mané no está. Entonces financieramente no está para atrás, ves pues, que tú la patas. Pero eso no me un coco le plas, ah. Coco le la ¿Cómo no, if you go, bill. ¿Puedes comprender? Se dio Para, para, para, para. Eh, ¿Qué, qué, qué? Bueno, pues no está ¿Cómo inglés, ¿no? visa. you get a visa. If you can beat them, join them. Wak, amin nou ta, hindi nou kou asit a eh, deklase ka ye flok telman nou. Ye flok telman, diye mbita bata chikitou nou. Tout klasman pa sa 12B, pa mi kap ta tout kouswa. Kouswa, kouswa pa mi kouswa. atono ibata umbe makai kaf ni tebe dala school umbe makai kaf um makai kaf no je flo wanya san parce que was ki mi nomba ni ete ir makai kaf ko Olha, Ayabala lang adu na luswa. Ei, no, pero mira aqui, tu chance um banda walking. Hum? Ou não? Bonta é? Bela que não sou pensa que sério. Sim, não, uau. Bota na conta nosso cante. Sim, sim, uau, uau, uau. Bota uma companhia, o tenha na office, tá vai bom. Então tem outra companhia, o tá vai malo. Ok. A o lesu tá vai bom, que John que su tá vai malo, para tudo dois vai bom. A o le manda tarde eu vou dizer o filma, para esse aqui, vai com esse aqui, Et nous xino ino tangana cellphone de Nous, nous no les sms no e taki da blinga blinga blinga pre firma pre saki pas firma ato esaki nan pas yede tapele trabosa Vous comprenez Vous écoutez Écoutez Non. Voici quel dit, Non, non, non. Voici quel dit, il est à bon bonsoir. Comme ça, No, no, no, pero la no sigue, entende? Wak, a mí da querer también, no antigo creno, mas cupo de trabalho. E você sabe quanto rende a vinda perde trabalho? É astronomicamente alto. Incredibile, ho oh, piccato, não desesperar, família não tem nem non come. não comer. Hã? Incrível é coisa que tá. Então que houve de não? Hã? Nancy, hum? Mm? Doce sentar-se aqui de não chair. Ah? flat screen, assim na grande, na delante. Cambia canal aqui, cambia canal aí, Ah, ah ducha assim aqui, comodamente, desfrutando no, de meio quatro pessoas no, de trabalho na no, com da Erce. Imagina-te. Hum, ah. Como é Bebe, kome kèche bebe bin? Ay douchi bo sa to? Nan. Ah. Gala, eye eh, nan nou bin la pou <laughs> bo sa douchi, bo sa sabi ni mwami. Non, bo ta mi nou fol di diyan mwami la bo ka sablon mwen be, ki ta playte nan. Mwami la ki ta hopi sabi, bo sa. Non, senyola, senyola, mi ting un nan bo man, bo ta sabi. Bo ta sabi, senyola, un konsi ta bo kala ta ode, bo sa. Nos usted que pase para New para News Sobra, Perta Perta, Ompi. Adelante. Danke por Paz Studio y aquí nos debe conversar mesora con director de compañía Cancel Air, señora Damon Vein. Y como propicia nos de último desarrollo en día día aquí que compañía Cancel Air. No está muy contento. Danke al gobierno de otro país con nos a join e compañía Speed Air. Que ahora nos está mira fruta kiko tá senhora dá um venta e é uma fruta? Bom, já, awe turnos buero na sali e chega na hora. No serviço tanto na terra como de laira tá hopias de já nos recebi hopi reação cabo de je, o te na nos yen de satisfação. Zoe, nós a mais cupo de trabalho, passou, nós estava tem 375 trador e agora aqui nós tem 79. que men nós alanta nos budget com 65 pan mais. Com o serviço de área que coisa será? Ampi, escuta bom. Vuelo de Corsol, Oneiro. Corsol, Aruba. Parte minta, nós tem Remanex com ebo. Parte merdia, ceia. Yambo com fonte, papaya, estoba com fonte, off com é tudo. E vuelo na mas leu, for hora, vou comprar, vou passagem. O Oboraste petição na loque boque na razão de 45 florins só. Não está só para abo, ah, ah, é aí esse. Opi bom, éxito com Bostan Companhia. E me espera que ela siga opi tempo mais. E esse aí dá para diretor da companhia. Cancelar, Damon Vein, Bepa Studio. estúdio. me melhor hora da Wanda no duchi babai binu. Bakwai dulgos para os bai? Sim, babai dulgos. Aula que não está bai punta cana. A olho se conta bai passa duchi. É coisa que botas quando é para mim, o olho está bai coelha, Tana. Sim, sim, danke, sim. Mira. E de pezzo sta baby, vecchi né? servizio totta merda. Vabbè, signora, a uomo mi attende, pure un vai boneiro. Mi racchiamo quelle ah, pastete queixe, pastete carne, empanar, e croquete, louca com boqueio. Bota tu na ruba, tá mapinho ainda. Pra bobar ruba, mira que bota aqui, tem tupa, tupa, leque, e para lá para abrir, para Su atención, por favor, señora Ría Echaverría, Pasana Gate número 6. Pero, pero, abuela... Tremendo, tremendo, aquí. Mas está contento para nada, sigo, ¿sabes? Me está contento para nada. Guarda, no? Es mami foi mamiota. Guarda. eres con foi bandeiro por um bem, na parte bem Mane un amigo. aqui que me trabalha tarde, me eu me tem marriquizem, quente fute com bocal, com o com ei tu, tu com bocal, ei tu reconaiu, acha bonito, mata mata, ei tremendo, tremendo na né? cara. Su atenção, por favor. senhora Ria Echeverría, passa na gate número 6, por favor entiende? Señora. Mujer, mujer. no es que Guarda o rato, guarda, Guarda, guarda É herrero que queda de los tres. ¿Vos? Não há mesura, vos tanto dos. É muita trabalho aqui. É um dique chiquito, não inteiro hein? É muito bom. Ei, la me pisa com você. Tá, um gai, tá, macuné. Gai abia aqui não. bem mira que está catarra, Snack jorasi, ¡Más porquería en la boca ve mucho Ve mucho E você vos que de tu maneira muito la botou. la la Ve a con su supervisor. Pero señora! ¡Ey! tu rato. <laughs>